assalomu alaykum unit 6 ga xush kelibsiz bugungi mavzuimiz present simple negative ya'ni hozirgi oddiy zamonni inkor shakli bo'ladi hozirgi zamonni inkor shaklini don't doesn't orqali yasaladi Xo'p, misol uchun rasmga e'tibor bering coffee deb so'rayapti ya'ni kofe ichasizmi deb so'rayapti no thanks yo'q rahmat i don't drink coffee men deyapti kofe ichmayman drink ichmoq kofe kofe uh, men kofe ichmayman don't drink i don't drink mana shu joydagi don't bu present simpleni inkor shaklini yasab beradigan yordamchi fe'l she doesn't drink coffee she doesn't endi ikkinchi shakl don't uh, don'tni doesn't holatda ishlatiladi qachonki he she it bilan kelsa hozir hammasini e, detalni ya'ni chuqur ko'ramiz she doesn't drink coffee u kofe ichmaydi he doesn't like his job he doesn't like his job like yoqtirmoq his uning job ish demak u o'zini ya'ni uning ishini yoqtirmaydi u ishini yoqtirmaydi Xo'p, endi qanday qilib yasalishini mana bu jadval orqali hmm, oson tushunib olishimiz mumkin pozitiv shakli ya'ni e, present ning pozitiv shakli darak gap shakli mana shu holatda edi ya'ni birinchi jadvaldagidek i work men ishlayman yoki you do sen qilasan yoki uh, he works yoki she likes yoki it does mana shu holatda hmm, biz gapni darak shaklini yasar edik mana shu present simple edi endi negativ shakli uchun hmm, don't yoki do not uzun shakli don't do notni qisqa shakli yoki doesn't yoki does not mana shuni e, qo'shish orqali biz negativ shaklini yasaymiz misol uchun i don't work i don't work men ishlamayman yoki i do not work men ishlamayman you do not like yoki you don't like hmm? do not don't bu bir xil narsa qisqartirilgan shakli faqatgina mana bu don't qisqartirilgan shakli ya'ni do notning yoki they don't like ular yoqtirishmaydi yoki he doesn't endi bu yerda hmm, i we you they uchun doim don't ishlatiladi ya'ni do not endi he she it uchun har doim doesn't yoki does not ishlatiladi mana shuni eslab qoling bu e, negativ shaklda asosiy eslab qoladigan narsadan e, bittasi hisoblanadi she doesn't do misol uchun she doesn't do u bajarmaydi u qilmaydi yoki he doesn't like u yoqtirmaydi yoki it does not have Hmm? unda yo'q misol uchun yoki it does not work it yoki it doesn't work u ishlamaydi mana shu holatda negativ shakli yasaladi misollarni ko'ramiz misollar orqali har doimgidek tushunish oson bo'ladi i drink coffee men kofe ichaman i drink coffee drink ichmoq coffee kofe men kofe ichaman but lekin i don't drink tea. Lekin men ichmayman deyapti. Don't drink tea. Choy. Men choy ichmayman. Sue drinks tea. Sue drinks tea. Mm -hmm. Sue deyapti choy ichadi. But lekin she doesn't drink coffee. Lekin u kofe ichmaydi. Mm -hmm. endi bu yerda sizda savol tug'ilishi mumkin shin ishlatyapmiz nima uchun fe'l drink bo'lib kelyapti endi s qo'shmayapmiz drinkga deyishingiz mumkin chunki biz o'tgan unitimizda o'tdik qachonki she he she it ishlatilganda ya'ni mana bu joydagidek he she it kelganda fe'lga har doim s qo'shiladi degan edik lekin bu yerda nima uchun qo'shilmayapti bunga sabab bizda allaqachon mana bu inkor shaklini yasaganimizda do notga qo'shdik mana do not ishlatishimiz kerak edi inkor uchun lekin he she it uchun he she it uchun doesn't ishlatyapmiz ya'ni do ga s ni qo'shyapmiz doesn't mana does not does not mana eslasangiz ga s qo'shganda does bo'ladi does mana bu joyda xuddi biz e, bu yerda mana bu joydagi work like do have asosiy fe'lliga qo'shmayapmiz balki bizga present simple inkorni yasab berish uchun ishlatiladigan do fe'liga qo'shyapmiz do uh, does not shuning uchun bu yerda she does not drink coffee bo'lyapti she does not drinks coffee deb aytmaysiz balki she doesn't drink coffee mana bu joyda fe'lni oddiy shaklini ishlatib ketishingiz mumkin inkor shaklida Mm, demak bu yerda asosiy fe'l ya'ni drink emas balki yordamchi fe'l doga uh, sni qo'shar ekanmiz davom etamiz you don't work very hard you don't work very hard sen ishlamaysan deyapti don't work sen ishlamaysan ishlamoq work very hard judayam qattiq sen judayam qattiq ishlamaysan We don't watch TV very often. Biz deyapti don't watch, watch ko'rmoq. Biz ko'rmaymiz TV, televizor very often, juda tez-tez. Demak, biz tez-tez televizor ko'rmaymiz. The weather is usually nice. The weather ob-havo deyapti. Weather ob-havo, the weather ob-havo is usually odatda usually nice, ajoyib. demak odatda ob havo ajoyib it doesn't rain very often it doesn't rain very often rain yomg'ir yog'moq very often juda ham tez tez degani demak tez tez yomg'ir yog'maydi juda ham tez tez yomg'ir yog'maydi doesn't it doesn't bo'lyapti yoki it does not uzun qilib aytganingizda sam and chris don't know many people. Sam and Chris don't know many people. Sam va Chris deyapti don't know know bilmoq bilmaydi many ko'p people odamlar. Demak, Sam Chris ko'p odamlarni bilmaydi. Davom etamiz. Remember. Esingda tut deyapti, yodingda tut. I, we, you, they don't bo'ladi. he she it doesn't mana shu holatda keladi inkor shakli buni eslab qol deyapti misol uchun i don't like football i don't like football men futbolni yoqtirmayman like yoqtirmoq futbol futbol uh, he doesn't like football u futbolni yoqtirmaydi demak buni eslab qoling yana ko'proq misollarga qaraymiz i don't like fred men fredni yoqtirmayman i don't like men yoqtirmayman fred fredni and va fred doesn't like me fred doesn't like me fred meni yoqtirmaydi deyapti me meni degani not fred don't like me mana bu holatda ishlatmaysiz ya'ni don'tni ishlatolmaysiz fredga chunki fredga savol bersangiz kim desangiz hmm, kim u hega to'g'ri keladi My car doesn't use much petrol. My car doesn't use much petrol. My car mini mashinam um, doesn't use. Use foydalanmoq, foydalanmaydi, ishlatmaydi deyapti. Much petrol, much ko'p, petrol degani yoqilg'i. Meni mashinam ko'p yoqilg'i ishlatmaydi. Mana bu holatda emas. My car don't demaysiz. Sometimes Ba'zan, sometimes, he is late. U kech kechikadi. Late kechikish. But, ammo, it doesn't happen very often. Mm -hmm. Lekin u doesn't happen. Happen degani sodir bo'lmoq. Very often juda tez-tez. Demak, juda tez-tez sodir bo'lmaydi bu deyapti. U kechikadi, u ba'zan kechikadi, lekin bu juda ham tez-tez sodir bo'lmaydi. Mm -hmm. Endi we use don't, doesn't plus infinitive. Mm -hmm. Biz ishlatamiz don't, doesn't, don't, doesn't ishlatamiz. Qo'shib qaysinga deyapti? Infinitive. Infinitive ya'ni bu infinitive fe'lni o'sha oddiy shakli. Don't like, doesn't speak, doesn't do. Mana boya aytgan narsam. Uh, ya'ni gapni egasi he, she, it bo'lsa ham o'sha fe'l speak like do bo'lib qolaveradi faqatgina doesn't bo'ladi he she it uchun he she itga doesn't bo'ladi shu narsani eslab qolsangiz bo'ldi ya'ni mana bu joyda yozilgan narsa demoqchiman shu holatda lekin fe'llar o'zgarmaydi misollarni ko'ramiz i don't like washing the car i don't like washing the car men yoqtirmayman i don't like washing washing the, wash yuvmoq washing yuvishni degani the car i don't like washing the car men mashinani yuvishni yoqtirmayman car mashina degani i don't do it very often i don't do men qilmayman it uni very judayam often tez men uni juda tez tez qilmayman ya'ni mashinani yuvmayman demoqchi Sarah speaks Spanish Sara speaks Spanish. Sara deyapti, ispancha gapiradi. Speaks e'tibor bering mana bu joyga. Sara speaks deyapti. Chunki bu darak gap. But ammo she doesn't speak Italian. Mm -hmm. Lekin u deyapti. Gapirmaydi italyancha, ya'ni u italyancha gapirmaydi. Mana bu joyda Sara speaks dedik, lekin u gapirmaydi deganimizda she doesn't speak dedik. mana shunga e'tibor bering bu yerda s yo'q speakdan keyin doesn't speaks bo'lmaydi Ya'ni mana bu holatda bo'lmaydi david doesn't do his job very well david david doesn't do qilmaydi his job uning ishini job very well juda yaxshi demak david deyapti ishini juda yaxshi qilmaydi not david doesn't his job mana bu holatda bo'lmaydi ho'p yana bitta e, bu yerda ozgina chalkash narsa siz adashishingiz mumkin bo'lgan joyda doesn't do ikki marta do fe'lini ishlatyapmiz bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz bu yerda sabab Uh, present simpleda ya'ni negativ shaklni ishlatganimizda yordamchi fe'l kelishi kerak yordamchi fe'l keladi keyin asosiy fe'l keladi hop mana bu joyda yozib ko'rsatsam menimcha tushunarliroq bo'ladi ho'p present simpleda yordamchi fe'l kattaytirib olay ozgina present simpleni yordamchi ya'ni present simple negativda yordamchi fe'l nima bo'lyapti do not deb ishlatyapmiz bu yerda bizga negativni yasab berish uchun do fe'lini ishlatyapmiz bu hech qanday ma'no anglatmaydi bu yerda faqatgina gapni inkor qilib beradi bu narsa lekin biz qilmoq men biror narsani qildim desak mana bu holat e, qilmadim desak i do not my aytaylik home work deb ishlatmaymiz mana bu holatda e, gapingizda e, ma'no bo'lmaydi mana bu ma'nosiz gap bo'lib qoladi I, I don't my homework uni ma'nosi yo'q chunki bu yerda present simpleda do not hech qanday ma'noni anglatmayapti bu yordamchi fe'l faqat endi siz men uy ishimni qilmayman demoqchi bo'lsangiz i do not do deb mana bu joyga siz fe'lni albatta qo'shishingiz kerak chunki bu yerdagi do asosiy fe'l bo'lib kelyapti gapni asosiy ma'nosini chiqarib beradi mana bu do not esa faqatgina gapni inkorga aylantirib beradi xolos hech qanday ma'nosi yo'q mana bu do, do bilan bu duni farqi bor ya'ni boshqa boshqa fe'llar shu esingizdan chiqmasin Xo'p. Oxirgi gapimiz. Paula doesn't usually have breakfast. Paula doesn't usually have breakfast. Paula deyapti, odatda have breakfast. Have breakfast degani nonushta qilmoq. Have breakfast. Paula odatda e, nonushta qilmaydi. Mm Doesn't has deb aytmaysiz. Mana bu joyda doesn't bo'lgani uchun bu have have'ni o'zi ishlatilyapti ho'p endi mashqlarni ko'ramiz hmm, mashqlar menimcha u qadar qiyin bo'lmasligi kerak tushunishga oson unit bo'ldi bu hmm, birinchi mashq write the negative hmm, inkorni yoz deyapti i play the piano very well play the piano pianino chalmoq men pianino chalaman very well juda ham yaxshi men pianino juda ham yaxshi chalaman. endi buni negativga aylantirsak ya'ni inkorga aylantirsak i don't play the piano very well men pianinani juda yaxshi chalmayman mana don'tni qo'shib qo'yapti. xuddi xuddi shu holatda siz ham qolganlarni bajarib chiqasiz mana bu gaplarni hammasini negativga aylantirib chiqishingiz kerak Study the information and write sentences with like. Mm -hmm. Mana bu ma'lumotlarni o'qi deyapti. Ma'lumotlarni o'qi va e, like bilan mana bu like yoqtirmoq fe'li bilan gaplar yoz deyapti. Uh, do you like? Do you like so'rayapti bu birinchisi. Classical music. Classical music. Sen klassik musiqani yoqtirasanmi? Do you like? Do you like degani o'sha yoqtirasanmi? classical music klassik musiqani bulardan so'rayapti birinchisi ben and sofiyadan so'rayapti keyin Kate dan so'rayapti va oxirgisida siz sizdan so'rayapti siz javob berishingiz kerak birinchi hmm, ben bilan sofiyani yozamiz demak ben ben bilan sofiya yoqtirar ekan yes deyapti bular yes deb javob beryapti birinchi savolga do you like classical music klassik musiqani yoqtirasanmi ben bilan sofiya ha dedi endi biz ha demak biz klass ben and sofiya klassik musiqani yoqtiradi deb yozishimiz kerak bu yerga yozyapti ben and sofiya like classical music mm to'liq holatda biz ularni javobini yozdik ben and sofiya like classical music ben va sofiya klassik musiqani yoqtiradi endi kate katega qaraymiz kate yoqtirmas ekan keyt yoqtirmas ekan no deb javob beryapti bu endi keytni gapini yozsak mana keytni gapini bu yoqqa men yozib beraman hmm. Xo'p. hop kate does not like mm -hmm, classical classical music kate does not like classical music mm -hmm. kate classical musicni yoqtirmaydi does not deyapman mana yoki buni siz uh, does doesn't deb aytishingiz ham mumkin yo unisi yo bunisi va so'nggisi hmm, oxirgisi o'zingiz javob berishingiz kerak siz yoqtirasizmi yoqtirsangiz i like classical music yoqtirmasangiz i do not like classical music xuddi shu holatda qolganlari ham e, do you like boxing do you like horror movies mana shu holatda Э, uchta kishi uchun javob berasiz keyingi uchinchi mashqimiz write about yourself mhm, o'zing haqingda yoz deyapti use i never yoki i often mhm, yoki i don't very often mana shu holatda mana shulardan foydalanib o'zing haqingda yoz deyapti sizga bu yerga e, fe'llarni berib qo'ygan ya'ni so'zlarni berib qo'ygan gap tuzishingiz uchun watch tv televizor ko'rmoq i don't watch tv very often men deyapti hmm, televizor tez tez ko'rmayman i don't watch tv very often men televizor demak tez tez ko'rmayman ya'ni unchalik ko'rmayman televizor yoki agar ko'rsangiz i often watch tv men tez tez televizor ko'rib turaman yoki never bilan javob berishingiz mumkin i never watch tv men hech qachon televizor ko'rmayman ha mana bir narsa esimdan chiqibdi bu yerda never never bor uh, never hech qachon degani agar esingizda bo'lsa mm, neverni ishlatganimizda mana bu holatda bu yerda yozib tushuntirsam menimcha oson bo'ladi ingliz tilida faqatgina bir marta Э, bitta gapda bittagina inkor ishlatiladi deb aytdim mana shu narsa xuddi present simpleda ham e, qo'llaniladi ya'ni present simplega ham e, taalluqli narsa misol uchun i never i never play football i never play football degani e, buni so'zma so'z tarjima qilsangiz men hech qachon o'ynayman futbol bo'lib qoladi o'zbekcha tuzilma so'z tarjima qilsa lekin ma'nosi buni men men hech qachon e, futbol o'ynamayman bo'ladi bu yerda never never hech qachon degan so'z butun gapni anaqaga o'girib yuboryapti nima deydi e, inkor gapga aylantirib yuboryapti siz mana bu holatda aytolmaysiz i uh, i don't never mm, i don't never play football deb aytolmaysiz bu bu mana bu xato gap bo'ladi bu holatda aytish noto'g'ri ho'p demak bitta gapda faqatgina bitta inkor neverni ishlatdingizmi demak don't bu yerda sizga kerak emas don't yo'q mana bu mashqda shuning uchun chalkashib ketmang deb hmm, tushuntirib hmm, ketdim to'rtinchi mashq aytgancha qolganlarni ham xuddi shu holatda mana bulardan foydalanib yozib chiqasiz mana shunga o'xshatib to'rtinchi mashq complete the sentences gaplarni tugat deyapti to'ldir all of them are negative hammasi bularni hammasi inkor use don't doesn't plus these verbs demak don't doesn't bilan mana bu fe'llardan fe'llarni foydalan deyapti misol uchun The weather here is usually nice. The weather ob havo here shu yerda bu yerda ob havo e, odatda usually odatda degani nice ajoyib demak bu yerda ob havo odatda juda ham e, bu yerda ob havo odatda ajoyib it doesn't rain much ya'ni ko'p yomg'ir yog'maydi rain yomg'ir yog'maydi, much ko'p it doesn't rain much e, ko'p yomg'ir yog'maydi ob havo yaxshi ko'p yomg'ir yog'maydi mana shu holatda bu fe'llardan gapni tarjimasiga mosini hmm, qarab yozib ketasiz mana keling ikkinchisini bajarib beray ozgina qiyinroq mashqqa o'xshaydi bu paul has a car paul has a car polni mashinasi bor kar hmm, mashina but ammo he it very often endi mashina nima qilish mumkin qaraymiz bu yerda to'g'ri keladigan fe'llardan cost nima degani cost qanchagadir tushmoq go bormoq mm, he go it very often to'g'ri kelmaydi bu know bilmoq he he doesn't know it very often bu ham unchalik mantiqqa to'g'ri kelmayapti see he doesn't see it very often bo'lishi mumkin balki bundan ham ozgina davom etamiz yaxshiroq variant bo'lsa use. He doesn't use it very often. Mana bizga demak ikkinchisiga use fe'lini ishlatsak bo'ladi. Mana fe'llar orasida eng yaxshi mos kelyapgani use bo'lyapti. Paul has a car, Paulning mashinasi bor, but ammo he doesn't use it very often. Demak, uni juda ham tez-tez ishlatmaydi, foydalanmaydi mashinasidan demoqchi. Shu holatda qolgan mashqlarni ham bajarasiz. Oxirgi mashqimiz put the verb into the correct form, positive or negative. Mm -hmm. Fe'llarni to'g'ri shakliga qo'y deyapti, pozitiv yoki negativ, ya'ni darak gap yoki inkor gap bo'lsin. Fe'lni o'zgartirgan paytingizda. Margaret Margaret speaks four languages. Margaret, mm Margaret, Margaret deyapti. speaks gapiradi four languages to'rtta til nimaga to'rtta tilni gapiradi english ingliz tili french fransuz tili german nemis tili and spanish va ispancha ispan tili mana speakni bu yerda speaks qilib o'zgartiribdi ikkinchisi i don't like my job men yoqtirmayman deyapti ishimni meni ishimni o'zimni ishimni yoqtirmayman job ish men ishimni yoqtirmayman it's very boring boring zerikarli degani very judayam u judayam zerikarli ya'ni ishim judayam zerikarli deyapti gapga e'tibor bersangiz it's very boring tarafini qaradingizmi demak bu ishi zerikarli bo'lsa mana bu yerda sizga like bergan bo'lsa o'ylashingiz mumkin e, zerikarli ishni hech kim yoqtirmaydi demak i don't like bo'lyapti gap shuning uchun gapni ma'nosiga qarab inkor yoki darak gapligini aniqlab olsangiz bo'ladi shu holatda mashqlarni bajaring va kitobingizni orqasida javoblarga qarab mashqni tugatganingizdan keyin tekshirib olishingiz mumkin shu bilan bugungi unitimiz yakuniga yetdi keyingi darslikda ko'rishguncha salomat bo'ling